Presented by Open News. बदल गए बदल गई जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गलू तू मौसम के जैसे बदल गलू तू मौसम के जैसे बदल गलू फिसल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू Thank you. चल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू रंजन के दिहलो तू कहे धोखा हो बनी हम पचतात तब देखे तोहे मौका हो रंजन के दिहलो तू कहे धोखा हो बने हम पचतात अब से चली गईलू चितरांगद के जिनगी से चली गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गु फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जन बहारू सतैले तो हो हमरा के तर तो पहले हो जन बहारू सतैले तो हमरा के तर पहले जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ उस रहब गोरी दुनिया से हटके देखो न फेरू कबहू पलट के कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कपन में लिपट के बाटे आखिरी मुलाकात फेरू हो नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम कुछ के लहरा पर नौतन को बीस बसवा हाँ बुझा के भइल है ससवा राइटर सोनू कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसवा जन जोई बुत भूल অবমারি নাহি সুল রবি রঞ্জন জৈসে ঢবনা জব দুনিয়া पूछऊ केहू से कहबो ना जब दुनिया कैले हमरा के तर तो पैले जुदाई के सपना जब दुनिया digital recording studio Moniari was presented by Open Music. चलो तो मरवानी मरवानी माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सैया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

समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे वफा की दिल हमर दूरी रे फोन करहता बेरी बेरी रहिया चलो सही यहाँ डुमरवा में माल रोता जिए के अपना रवे से तो होता चलो सही डुमर में माल रोता चलो सही डुमर माल रोता के साथ ओकर छोरी रे ओकर छोरी रे रब न लिखले रहे दू मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सही मरवा में माल रोता चलो सही अपना लोरवा से होता चलो सही रुमारवा में माल रोता चलो सैया चलो चल यार चल चल सैया यार में माल रोता अखिए के अपना लोरा से धोता म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक

でございま 的火。 കൂട്ടേറ്റ് പോ रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वॉज प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बानी पचता तू हो दिला बाबोए संग मरलू तुला तू हो पहलू तू घात हो बानी पचता तू हो दिला बाबोए संग मरलू तुला तू हो प्यार में खिंचले बहरू लो छुमन रेखा तो इस लकीर की प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा जैसे लकीर के बानी ना बजो रंग भली की दे खाती सीना जी से पहला दर्द दिल के आग डहकेला आह भर देला केहू से पहला दर्द दिल के आग डहकेला राइटर सोनू देव सुनील तो की है ना सीना चीर के बज रंग बली की दे चीर के बानी बज रंग बली की दे चीर के अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जान बिना हमारा के बन रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अपना रहा सुई देती मरे वाला बानी मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला तू दे मरे वाला जन बिना हमारा से अब न रहा एगो सुनील कहे वाला सुई दे दी मरे वाला सुनु बिना सुहूरत के अब न रहाला सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब रहाला सुई दे दी मरे वाला बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वजा